friends welcome back to my YouTube channel editing कीड़ा तो आज की इस वीडियो में हम पिक्सल लैब में एग्रो फार्मिंग का लोगो कैसे डिजाइन करते हैं ये देखने वाले हैं और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लोगो की पीएलपी फाइल और मटेरियल फाइल की गूगल ड्राइव लिंक दी है तो आप वहाँ जाके मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमें पिक्सल ऐप ऐप ओपन करके लेना है एंड देन ए पे जाके जो न्यू टेक्स्ट है उसको क्रिएट करना है एंड देन शेप ऑप्शन में जाके ऑरेंज लोगो पीएनजी इंपोर्ट करना है एंड देन और इन लोगों पीएनजी को सेंटर पोजीशन पे सेट करना है एंड देन पीएनजी को कॉपी करना है एंड देन सेकंड पीएनजी को सेंटर पोजीशन पे लेना है एंड देन लेयर आइकॉन को क्लिक करना है और फर्स्ट लोगो पीएनजी को सेलेक्ट करना है एंड देन इरेज ऑप्शन को क्लिक करना है एंड देन से फर्स्ट लोगो पीएनजी का लोअर पोर्शन इरेज करना है एंड देन राइट क्लिक करना है and then second logo PNG पे क्लिक करना है एंड देन इरेज ऑप्शन में जाके सेकंड लोगो पीएनजी का अपर पोर्शन इरेज करना है एंड देन राइट क्लिक करना है शेप में जाके स्कोप पीएनजी इंपोर्ट करना है और उसे क्रॉप करके लेना है एंड देन राइट क्लिक करना है एंड देन कॉक पीएनजी का साइज कम करना है एंड देन कॉक पीएनजी को ऑरेंज लोअर पीएनजी पे सेट करना है and then first orange logo PNG को रोटेट करना है and then all layer lock कर देनी है और जो फर्स्ट लेयर है उसे अनलॉक रहने देना है and then first logo cock PNG को कॉपी करना है and then first cock logo PNG को इरेज करना है कॉक लोगो पीएनजी का लाइट ग्रीन पोर्शन इरेज करना है एंड देन राइट पे क्लिक करना है सेकंड लोगो कॉक पीएनजी को सेलेक्ट करना है एंड देन कॉक पीएनजी का रेड पोर्शन इरेज करना है एंड देन राइट पे क्लिक करना है and then first cock logo PNG को डार्क रेड कलर अप्लाई करना है आप देख सकते हैं एकदम वराइटीज में है इधर red colour and then right पे क्लिक करना है and then second cock logo PNG को सेलेक्ट करना है and then second cock PNG को कॉपी करके फर्स्ट कॉक लोगो पीएनजी पे सेट करना है and then second lock PNG पे सेलेक्ट करना है and then second lock PNG का आई इरेज करना है and then third cock PNG का लाइट ग्रीन पोर्शन इरेज करना है एंड देन राइट पे क्लिक करना है and and then third cock PNG select करना है एंड कॉक आई को डार्क ब्लैक करना है and then all layer PNG merge करना है ओके पे क्लिक करना है एंड देन लोगो पीएनजी को सेंटर पोजीशन पे सेट करना है एंड देन बैकग्राउंड में जाके थ्री वॉल बैकग्राउंड पीएनजी को इंपोर्ट करना है एंड देन लोगो को सेंटर पोजीशन पे सेट करना है एंड देन ए आइकॉन पे क्लिक करना है एंड एडिट पे क्लिक करके एनडीए टेक्स्ट टाइप करना है एन डी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है एंड देन फंड में जाके माय फंड्स में कस्टम फंड्स अप्लाई करना है and then N D font का साइज इंक्रीज करना है एंड फिर से एक बार ए आइकॉन पे क्लिक करके एग्रो फार्मिंग टेक्स्ट टाइप करना है एंड देन ओके क्लिक करना है एग्रो फार्मिंग टैक्स को एनडीए टैक्स के सेंटर को सेट करना है एंड देन फॉन्ट पे क्लिक करके कस्टम फॉन्ट अप्लाई करना है कस्टम फॉन्ट अप्लाई करके एग्रो फार्मिंग टैक्स पीएनजी की साइज इंक्रीज करनी है and then NDA main text को टेक्सचर अप्लाई करना है एंड देन टेक्चर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड एग्रो फार्मिंग टेस्ट को कलर ऑप्शन पे क्लिक करके लाइट ग्रीन टेक्चर अप्लाई करना है एंड देन ओके पे क्लिक करना है एंड देन लेयर पे क्लिक करके ऑल लोगो पीएनजी को मर्ज करना है एंड देन ओके पे क्लिक करना है लोगो पीएनजी को सेंटर पोजीशन पे सेट करके लेना है एंड साइज इंक्रीज करनी है एंड देन सेव्स पोजीशन पे जाके एम्बॉस ऑप्शन ओपन करना है and then emboss option enable करना है बीवेल सेटिंग्स में टू करना है bevel and then specular hardness 75 रखनी है एंड देन abandon लाइट 81 रखनी है इंटेंसिटी वैल्यू 91 रखनी है 91 टू 98 रख सकते हैं आप और लाइट एंगल को फिफ्टी एट पे अप्लाई करना है एंड देन राइट क्लिक करना है and then shared option open करना है शेडो ऑप्शन ओपन करके इनेबल करना है and then blur radius seven रखनी है ऑफसेट एक्स माइनस सिक्स रखना है सॉरी माइनस सिक्स रखना है and then offset Y minus two रखना है एंड देन राइट पे क्लिक करना है and then three D shape open करके इनेबल करना है एंड देन डेप फोर रखनी है एंड फिफ्टी फोर रखना है डार्क में and x rotation minus 2 रखनी है and then y rotation plus 14 रखनी है तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप यहाँ हमारा लोगों के फॉर्म में आ चुका है देन वो को सेव करके लेना है सो so फ्रेंड्स हमारा लोगो कंप्लीट हो गया है अब हम इसे सेव करेंगे सो so फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट लोगो ट्यूटोरियल जल्दी अपलोड होगा ऐसे ही और एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी I feel discontent, I'm finally facing